Basi huyu ni mkali mtawala bwana Babakar kwa movie zote kwa bei ya jumla pamoja na rejareja, movie za action, single movie pamoja na season zote kali na zile love story za kufa mtu safi, majabali mazito kama haya hapa aliyokuwa umetafsiriwa na ambayo hayajatafsiriwa Kiswahili. Muone Babakar ni mkali kwa movie zote kali, ya majidi wote wakali kabisa in the house kama kawaida mtafute mahali kokote pale kwa kutumia namba za simu hizi hapa, basi utakuwa umeshafika. Au unafika ndani ya viunga vyote vya Motown Kilimanjaro, anapatikana kila mahali na pale Shabaha kuna ukumbi mkubwa kabisa wa kucheki ball kila siku na kila wakati. Huyu hapa ndiye baba Akram, mawasiliano yake anaonekana hapa, na anakuambia kwamba tunapokea oda za mataasisi na makampuni kwa mahitaji ya kompyuta au sio, na pia tunatoa huduma ya matengenezo kwa vifaa hivyo. Kwa hiyo karibu kwetu, au unaweza kuingia katika mitandao ya kijamii, andika baba Akram, basi utakuwa umefika kwetu. Huduma zetu ni sawa. Namba za simu hizi hapa, mjomba, karibu sana. Naona mambo haya, anaitwa baba Akram. Technology and Movie Farm Bank Kilimanjaro. Hakuna mwingine, yuko vizuri, deki walai. Kumekucha. Bado niko na Studio mkali wa kuuza miziki mikubwa, anapatikana himo pale na pale. Kahe ndo wanapiga bao kabisa pale, ni Kahe pabu karibu pale kuna studio iko hapo, huduma za movie, miziki mikubwa unanunua basi na kukodisha. Basi siku hiyo binti alilia sana, maskini Mungu, alilia kupita maelezo, hutakaoamini. Ndio pale jamaa alikuwa anamwambia kwamba ukitaka kulia lia kwa sauti, kwangu itakuwa ni sawa, usifiche kilio, sawa eh? <laughs> Duh. Gracias. mziki akaambia basi nashukuru, kuna tatizo Kibai, kuna tatizo umekuja jamaa, siapokee simu. Sasa wacha waambie ukweli kabisa, na hakuna kitu kinachouma, bora mtu akuambie kwenye simu. Lakini ile mwanamke anayekuambia live kabisa kuita kwamba isemi mimi hapana, mimi nawe, inauma na manake, ana ujasiri kule uko hapa ah, ah, alisahau, sijui wallet hapa iko wapi. Chifu alisau wallet hapa, wallet kake poa. Ah. Rangi yake ni nzuri, ni kitu gani iko? Mm. Akambe sio kitu. Ah, ah. Hamna kitu. Chungua. Akambe jugu. Ah. Kuna kitu nataka nikuambie. Ah, mianashimanen. Ah, Ndiyo chika. Akambe samani, mimi nataka nini nyumbani kwa sasa hivi. Ah. Leo niko busy sana. Hataki atakusikia anachoombea kwa sababu inauma sana. Anampotezea tu binti. Mara kidogo jamaa akawa amekuja. bao sojo kamzidi mwenzake hesabu 홍준국, 참, pamoja naomba tuongee 놀고 있네. utani gani tena huo 이런. kitu gani sasa tuongee kuhusu nini we nenda Okay. Ah, kama nataka niongee hapa hapa mi nampenda hani sino maanake nampenda 사귀는데 리얼하게 필요한 건 아니지만 akaambia kuna haja ya kuhakikisha mapenzi yake kwake maanake kwamba hani anajisikia vibaya sana nafikiri kwamba kwa sasa hivi mwache aende 면 돼 이제 mwache achana naye 병신 같은 소리하고 자빠졌네. utani gani tena huo? 그럼 너, 어? mwache aende bai sojo 한이한테 그래 못나게 umesahau 인제 와서 무슨 헛소리인데? jinsi ulivyokuwa unamdhalilisha ubinti 내내 한이를 4년이나. miaka minne ubinti anateseka 미안해. akaambia samani ise 네가 뭐가 미안? unaomba radhi kwa sababu ipi 미안하지. samani kwamba kumaku na anamshukuru kwamba asante potoe tata nashinda kujua akaambia hata usiongee wewe potezea neza anda neza wataya najua anaweza kukwambia ah wani sicha hani hivi kweli na ladha mbaya kwa vijana namna hii sio kwamba utajutia baadaye kambe usije kwangu ukawa unalia, hakika mimi nakwambia hilo huwezi kutoa jibu mapema, si ndo maana yake? Bye Sojo, utakwenda kufanya kitu gani? Hani hataki kunijibu. Kinjonde ne. Akambia mimi, unajua naogopa. Sojo, usisahau haya kwamba Naika chiki. kila muda, kila tukio nitakuwa nikikuangalia. Kama ukimfanya ubinti akilia Kinyume na kisha Kweli kabisa utatoa madamu. Yaani utatoa machozi ya damu. Yeah. Hakika mimi nakwambia. Akame nakumbuka hili. Ole mfanya li. Yaani atalia lakini wewe nitakufanya utamwaga machozi ya damu. Hmm. Hivi nimeacha nini? sijui mzee anatafuta ile wallet, alafu anafika hapo kuna kitu akaona ikabidi apotezee, manake alimkuta msela yuko hapa, yuko na mwanaye hapo. Kila kitu kimeshanyoka, jamaa ameshaelezwa ukweli, kama kulia aliye, lakini kwamba kaelewa anachotaka ubi mtoto asiteseke kwa sababu ya mapenzi. Miaka minne mtu anafuatilia mapenzi yake, 4 years si mchezo. Baadaye walivyoondoka, mzee ana wasiwasi sasa arudi amwangalie mshikaji kwamba hali yake ikoje. Anamsikitikia kwelikweli, lakini ndio hivyo, maanake chansi imeshindwa kuwa ni kwake. Mtoto na miguu mizuri, mambo hayo. Nini? Ta. Ingia sasa hivi, sio cross cross tu kwa mtaani kutembea kwenye ndinga nyeusi za ukweli. wewe zama hapo, ule bata, wachana na mtu apika mandazi huko hotelini blari full, si mchezo. Ala, Mweta, ulipatiwa wapi gari? Si gari ya kampuni, yes. naitumia kwa muda mfupi tu. Baba hawezi kuendesha tena kwa sasa hivi, manake mastaili yake yote itabidi niyatumia. Kambero, hii gari ni nzuri. Ah. Wow, ah. mabata kutafuna I, mpiti live. Kwa hiyo tutakuwa tunaendesha kambi, acha kuota wewe. Gari inatumika kwa ajili ya biashara tu, sio kwa ajili ya kuingia mtaa mtaa kwa mtaa. Ni kitu ya ukweli, mambo hayo. Chalia anaosha. Wanafikiri binti ni mjinga, alivyokuwa analilia mapenzi yake, angepanda gari saa ngapi? kama ngekana kajambanani hapa hapa ni kujidunga tu basi, ndo kama hivyo, lakini nauma mjomba, inauma sana. Mzee mkubwa kaambiwe kula, kwa sababu mimi mwenyewe nishafiwaga na mke, niliaga kipindi hiko, lakini nikaona haina maana. Kakaaga ni niaje, kambea chifu, huyu chifu nini sasa ah, muda mrefu nimekuita baba. <sighs> Nimekuita mkwe pia, baba mkwe. Baba. Sasa baba atakusaidiaje? Baba mkwe, mkwe mkwere, mkwe mkwepe, eh, mkwe mkwere, mkwe mkwepe mkwe mkweiye, hii huko huko darini, si mchezo. 저 손을 따는 일은 정말 죄송합니다. Ah, pole sana kuhusu habari mjukuu wako. Babake na mtoto ambaye sijui anamuomba radhi yule babu yake na bibie 의젓하긴 해도 좀 hairai. 많이 어리니까요. 그 지- Akaambia kijana wangu ni mdogo sana, akaambia haina haja ya kuomba radhi bwana. 내 투자 조건이 있었는데 그게 틀어졌으니까 Sasa kuna masharti kuhusu uwekezaji wangu sasa. Sio simple kwamba kuja kunililia tu naomba radhi kwamba iti oh, kijana wako kams msaliti mjuku wangu. Funga mdomo wako bwana, sio muhimu kuongea hapa. Siwezi kujitenga kwenye biashara kwa sababu tu mi mwenyewe magemu ninayapenda. Hasa mwenyewe ngojaji maanake huyu anaweza kukwamisha ishu zote. webasojo kwa uko hapa kwa ajili ya kuomba radhi ya makosa yako? Akaambia hapana. Akaambia mimi nishampa taarifa binti yako, mjukuu wako mwenyewe. Sasa hivi nimekuja tuongele biashara nini. Alienda moja kwa moja kumwomba. Biashara ni biashara, mambo ya kuumbana radhi yalishamfuata mwenyewe na kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo kama ni kuomba radhi tayari wewe nisamehe sijui nini, nisamehe basi kwa ajili ya harani. Kwa hiyo lakini bado nahitaji uwekezaji wangu. akaambia ndio, kweli kabisa, nahitaji uwekezaji wako na sio muhimu sana kivile. Weka mwanakubali basi kubali, lakini kama kuna kampuni nyingine pia naweza kuiomba ikakubali. maanake kampuni ya babangu anaweza kujimeneji, sawa eh? 서비스만 하시 Kwa hiyo tafadhali wewe toa amri, tuendelee masuala yetu ya game, tufanye biashara, 저희 직원들 sawa eh? Huu ni wakati wa kufanya kazi, si wakati wa kucheza. Mzee mkubwa, 정 tangu miezi mbili tumelifanyia ile swala kazi kwa muda mrefu, tunatakiwa tuonyeshe kwamba tulikuwa tunafanya kitu gani. Mapenzi yana nafasi yake, 좋으니까 basi kama unachagua kuwa Ikiwa partner ina- kwa pamoja, tafadhali. 그리고 Kama uchagui, 들 구제해 주십시오. kama ni vipi, tena kwa ujasiri, mbembelezi mtu, 그 배와 선원들까지 포기하는 건 어리석다. lakini hakuna sababu ya kuachana kuhusu swala hili. 네가 지금 Akaambia ni upuuzi. 그런 게 아니- Wataka kuniambia nini? 줘. 너 마음에 안 들어. Mimi nakuchukia. Akaambia sawa, 투자를 해달라. unaniomba radhi sio? eh? 우리 끝이다. 헤라콘도 죽을 죄를 지어 Unakwenda kumwomba hera, wewe ulikuwa unatakiwa niombe mimi babu yake sio mfuate binti yangu mwambie ndipo ni saini mkataba pamoja nawe. Fela utaka kuwa leta hiyo karatasi hapa, tufanye kazi hapa. Akamwambia sasa, asante, usije kumeza pesa angu kesho na kesho kuto pesa angu utarudisha wewe kijana. say sante Hata yu mdingi bahati nzuri sio mtu wa chuki eh akaambia labda ni mambo ya mungu tu ametokea hapo kwa sababu basi baba anamsifu asema kijana ni mjasiri kweli kweli huyu 너한테 한 수 배웠다. wakati huu nimejifunza kitu kutoka kwake 내 자식만 nilikuwa na mshtuko kweli kweli lakini sasa kweli kumbe mwanangu ni ni jembe 그렇다고 너 내 앞에서 잘난 척하면 안 돼. kweli kabisa ni jembe hili 난 이런 고비 한두 번 넘긴 줄 알아? 네, 그러셨겠죠. 그래. 그러니까 이제 그만해. 그만하면 됐으니까 이제 물러나라고. 너 내년 전공 선택할 때 됐잖아. Umeshachagua kila kitu. Kwa hiyo hapa hapa hiyo masuala ya madawa 그렇지만 지금 이 게임이 잘 된다는 보장 bado ngoma haijafunguliwa 있는 거고 na haijakwisha kabisa hizo masuala magemu. Na afya yako baba. 내가 임마 우리나라 최초로 시즌제 게임 만든 사람이야. 근데 어딜 스리슬쩍 꽁으로 먹으려고 그래. Baba ana shida. kama anataka masuala yake ya kuhusu habari ya 나 앞으로 최소 ya udaktari pia yuko tayari ameshajua kwamba ta- shida imeshakwisha 아그 다음은 제가 있잖아요. kila kitu hapa kiko sawa wala mna shida tena 그러면 형보다 내가 나아. 형은 게임 잘하지도 않고 좋아하지도 않고. 내가 지금부터 잘 크면 Dogo naye anajua kwamba baadaye atakuwa ni bonge la mtaalamu, si mchezo. Kama anatakiwa kuwa daktari. Nori ni mgonjwa, mtibu Nori. Yule besti yangu kule hospitalini akamani, yule kijana aliyekuwa kule hospitalini kwa muda <laughs> kwa hiyo da 벌써 시작하면 그냥 빵 쫓아내요. 의대로. <laughs> basi hakuna tatizo hiyo game mpya itakapokuwa iko tayari basi ataenda kwenye chuo chake iko cha kuhusu masuala ya udaktari na kila kitu itakuwa kiko sawa kwa sababu alichagua yeye mwenyewe ili awe daktari wa kuwatibu watu 불쌍해서 어떡해. 손이 성할 날이 없다. 요새 커트 연습한다고 맨날 비어. 여기는 고데기 하다가 진짜고. 자격증 시험 다음 달이랬나? 응. 아 맞다. 야, 나 학교 basi huyu binti ni mtaalamu wa nywele kumbuka siku zote anajikatakata tu vidole vyake manake masuala manywele nao mara kukata nywele sijui nini basi ndo kama hivyo 때부터 용돈 모아. akaambia wanaye 또 알바 뛰어야겠네. 그럼 basi ni kuanza kufanya part time tena mambo ya kazi kazi zile 아, naendelea na shughuli zako lakini mida ya jioni au sometime unapiga kazi ndogo eh, kwa ajili ya kujipatia kipato kidogo kwa ajili ya kuendesha mambo madogo madogo au kutunza hiyo pesa hata kwenda kuchezea kibati unaona mambo haya mm. 얘 웹툰에서 네 캐릭터가 째린 게 있어. 진짜? 응. 어, 조금이나 그러면 인기 작가 반열에 오르는 거야? 사인 받아놔야겠다. umeshakuwa rai- raita maarufu wewe raita maarufu maanake walikuwa anajifunza mambo mengi sana ili ajue namna jinsi ya kuandika atakuwa ni raita maarufu huyo naona mambo ka- labda mwandishi yani manake basi ile game kwa siku ya leo ndo inaachiliwa na pointi zote zilikuwa zinaonyeshwa na ni kwamba kila alichokuwa amejumlisha kwenye 3D game ni kwamba hiyo animation alikuwa anajumlisha haifanani na game ya aina yote ambayo ilishatokayo kwenye dunia hii hii ni ya kwake yeye mwenyewe 못지않은 수출 효자 품목인데도 불구하고 그동안 곱지 않은 시선을 받아온 게 사실인데요. 이번에 국내에서 hiyo game ilitangazwa na ilisifika kwelikweli kila mahali ilichukua nafasi ya kwanza na jamaa mpaka kwenye televisheni wapi mpaka binti akafurahi rachali ni kwere akambabu mshikaji ni babu kubwa kweli kweli babu kubwa lakini umeshindwa kutumia akili yako kumpata akaambia lakini umekuja kumpenda mtu wakunipoa eh? eh? baadaye mtu ampenda mtu kumboa 뭐야? 끙끙 앓 테니만 지금 보니까 또 욕심난다. 아, 죽겠. basi nikimwona huyu anaona kwamba anakuwa na imani akimwangalia tu anasikia am- amani lakini ndo kama hivyo kuhusu habari ya feelings za mapenzi hakuna noma osha vyombo bwana 육수도 좀만 저희 게임에서는 예 알겠습니다 사실이 상상이 Basi tambi haraka haraka tambi huku 백승 Jamaa yuko akama, kwa sababu yako hata mimi nitajitahidi, nitafanya vizuri, na siku moja, wewe subiri tu, nitakuwa mtu wa ukweli na nitakuwa na mafanikio makubwa. Wewe ngoja tu, siringi hapa, kila unaonekana kila mahali tu kwenye intaneti, au sio? Yaani maanake hiyo game hapo kwenye intaneti imekuwa kama mlipuko mkubwa, yaani kila mtu ni yeye tu na hiyo game tu, kila mtu 인터넷에 올린 웹툰 봤다? 완전 재밌던데? Yani manake hapo internet ndio story ambayo ipo, yani ndio tukio kubwa, ndio tukio maarufu sasa hapo kwenye internet. Basi ni babu kubwa sana. Yote ni kazi ya jitihada chini ya mtaala bwana Bao Sojo. Anafanya mambo mazuri kweli kweli. 요즘 대학생들 취업이 힘들어서 취업 재수 삼수한다던데 잘 됐네. 이 어려운 상황에서도 천하태평인 학생들이 많다던데. 그래도 그 친구는 열심인가 보다. 응? 음. 네, 열심히 해요. <laughs> 그 천하태평 학생 우리 집에도 하나 있잖아요. 너 또? 아참 하냐, 너 학교에서 뭐가 왔던데? 야 연주야, 거기 맨 위에 있는 것 좀 줘봐. 응. 자, 네. 뭐니? 성, 성적표. 응? 번호 만하겠지. 아, 어, 어. 나 어떡해. hasa nifanyeje nini sasa we 나 있지. 학점 계산해보고 안심하고 있었는데 괜찮다고 생각했는데 학점이 모자란다. ameclear lakini ana pointi za kutosha akaambia ulikalkulate hizo pointi zako vibaya enda ikawa sasa mi nifanyeje 다시 한 번 더 듣고 이수해야지. 나한테 울면 매달려봐도 소용없잖아. 너가 akaambia ukiletea complain hivi nitashindwa kukusaidia 스스로 해결할 수밖에 없어. sasa hili swala unaweza kulisolve wewe mwenyewe 알아 그 정도는. akaambia hata mi najua sasa kulalamikia unapiga kile muda wote 그래도 sifikiri kwamba nitakuwa nimetolewa kwenye masomo manake pointi zake za pale anaposoma 까? kwa nini niachana na masomo yangu sasa hivi lakini 하고 한 건데 bado nitajitahidi sana tu 성적이 안 오르는 것 같아. nitajitahidi atapata hizo grade ambazo unazihitaji yeye. 네. 충실할 na kila kitu kitakuwa kiko sawa na okay 그런 건 아니야. sio muhimu sana lakini kwa hivyo 취업 때문에 좋은 학점 따려고 kila mwanafunzi anataka apate maksi nzuri ili apate kazi sasa unafikiri kwamba usipojitahidi utafanya kitu gani haujafikiria kuhusu habari ya future yako baadaye 그러니까 ina maana kwamba unakwenda shuleni pasina kuwa na akili 학점도 hata kupiga hesabu tu kwenyewe hujui hata gra, yani pointi za kugraduate kwamba ni pointi gani ni ngapi hujui 노력하지 않- wewe ujifili kama jinsi ninavyojifili mimi 한테도 인기 많고 wewe ni maarufu sana kwa wasichana 응. bao sojo 사람 아픔 그런 거 몰라. 그런 사... na wafanyaga watu wengine wanateseka 그 끈기를 빼면 뭐가 남냐? 그런 너는 아무 매력 없어. wewe kwa umri uliokuwa nao una mvuto wote sio 그 냉정한 사람이었구나. akaambia huyu jamaa vipi manake kama kwa umri alikuwa naye ana mvuto kwa wanaume basi niye lakini yeye kwa umri alikuwa nao kijana basi wasichana lazima wachanganyikiwe au sio vitu kama hivyo hapo 있어. 어쩌면 다른 남자한테 가버릴지도 몰라. 너한테 그런 용기가 있었냐? 봉준구? pojo au unataka kwenda kwa suju subai 나중에 후회도 akameangalia nisije kwenda huko kalaumu akaambia itakuwa juu yako wewe kama unaenda uko nenda nenda kwa babu juu sio nenda kwa nani wewe utajua mwenyewe 너무해 백승조. 학점이 빵꾸 나서 가뜩이나 기죽어 있는데 그걸 또 밟아버리니까 짜다니. 아무리 날아도 상처는 받는다고 난 그저 좀 밀어먹고 싶었을 뿐인데 냉혈인간 백승조 yuko kumtani anajisemea tu wewe mwambie ni nani nini? tatizo la hani ni nini 착각해 그래도 mbona tena unataka kuleta mambo yako tena 말해봐. 뭐, niambie umeombea kitu gani 무슨 소리를 했길래 이런 일이 벌어진 거냐고. umeombea nini mpaka akaondoka hapa amesema kwamba anakwenda kwa marafiki zake 저요. sijamwambia kitu kingine cha ziada 한것 같길래 <sighs> 좀 자극을 준 것뿐이에요. 너 정말 잘하는가 싶더니 왜 또 그래? 좋은 기회예요. 좀 나. akaambia ni opportunity nzuri akiwa mbali na mimi manake atanipa nafasi nitafikiria mambo yangu mimi mwenyewe kuhusu habari ya future changu huko na kukwenda mwache aende huko 때만큼은 kaenda kwa marafiki zake huko Sasa nakuja huku saluni, sio dada, piga kazi saluni, ni kuzoa tu hizo nywele hapo. Mzee pendaga mambo ya saluni huyo. Jori oh, hanya hani utoke dengo ishikane, unafanya nini muda huu? Ah, akam nimeondoka nyumbani. Basi ma ni tena umeondoka kule <laughs> kwa hiyo hujapata zile grade ambazo kwa zinatakiwa kwa hiyo ikafanya mkagombana na Baisojo akambana mimi sina utani, mimi sina muda, yani hana mudi ya utani hapa binti. Kwa hiyo ukapaki tu mabegi yako ukaondoka, atakuja hapa kwa ajili yako, mimi najua. Akamwambia kumbe hata alikuwa anafikiria hivyo. Ah, mimi sijui. Akamwambia hizi bia ni tamu, lakini kunywa na kufa ni kunywa na kufa bia kwa kwenda mbele. Unaona hii? Akamwambia usijali talala nyumbani kwetu kwa usiku leo. Kama nashukuru ile halina tabu, butuangalie kwamba kweli atakuja kumchukua vipi. naona mambo haya. Ilikuwa ni episode ya 41 hiyo, basi twende tukapige bao na episode ya 42 takutana mambo mazuri matamtam kama matamtam kama hivi kawaida. 42 inafuata hiyo, ilikuwa ni 41. Big up sana all my fans pamoja, au sio? Yeah. Umesikia mingi? Haya bwana.